أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم Дөньялыкта да һәм дә киләчәк тормыш ахирәт һәр икесендә дә котылу максат булып тора мөселман кешенеке. Шуның өчен һәр бер мөмин мөселман даими рәвештә уйлый, ничек үзенең җанын һәм дөньяда коткарырга, бәхетле яшәргә, Һәм ахирәттә дә җәһәннәмен коткарырга, җәннәттә мәңге яшәргә дип уйлый, даими рәвештә. Һәм дә ошбу котылу чарасы да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вазкуруллаһа кәсиран". Күп итеп искә алыгыз Аллаһны, күп итеп зикер кылыгыз, өмет ителер, котылырсыз дип әйтә. Димәк ки, Котылу чарасы, ул Аллаһны зикер итү, Аллаһны искә алу. Бүгенге җомгада Аллаһны зикер итү хакында сүз алып барачакбыз. Зикер ул гарәп теленнән килгән сүз. Гарәпчә зикр дип әйтелә. Башка телләрдә зикр дип әйтәләр. Ләкин төп мәгънәсе дә Аллаһ Тәгаләне һәр вакыт истә тоту мәгънәсендә. Һәм дә бу Аллаһны зикр итү бу мөселман кешенең иң бик вазифасы. Ничек мөселман кеше Намаздан башка, уразадан башка үзенең җанын һәм гәүдәсен пакларга мәҗбүр. Гусел алу, тәхәрәт алу, бу да вазифа. Чәчләрне кисү, тырнакларны кисү, чиста кием кию, паклау, бу вазифа. Һәр барчасы вазифа. Хәтта Яшәргә, яшәгән вакытта гамәл гыйбадәт кылыр өчен ашарга да, гамәл кылыр өчен ашарга. Яшәр өчен түгел, ә гамәл кылыр өчен. Ул вакытта ашау да вазифа булып тора. Һәм дә иң югары вазифа ул әнидән дә өстен, әтидән дә өстен, Ир, хатыннан да өстен булган, баладан да өстен булган вазифа ул Аллаһны һәрвакыт истә тоту. Истә тоту мәгънәсе дә инде ул шушы. Гел һәм тел, һәм күңел белән зикер кылу. Тәсбих беләнме, тәсбихсезме, ничек тә булса ярый. Тел беләнме, телсезме, гел аны искә алу бу зикер дип атала. Һәм дә кем үзен мөселман дип әйтә, мөмин дип саный, һәм дә үзенең әдәбен яхшы якка үзгәртергә тырыша, Камилләштерергә тулы рәвештә. Һәр сыйфатларын, һәр ноксаннан аерылырга тырыша. Ул һәр вакыт Аллаһны искә алырга тиеш. Һәр вакыт үзенең Раббысын, үзенең хуҗасын шушы дөньяга китерүче һәм дә тын алырга, ул алган тынны чыгарырга, Ашарга, ашаган да кире чыгарырга, болар барысы да бер хуҗа белән бәйле. Ул теләсә болар була, шушы саналган нәрсәләр, теләмәсә булмый. Шуның өчен зикер ул бик мөһим бер мөселманның вазифасы. Һәм дә, әлбәттә, бу динебезнең әмере, Аллаһның кушканы. Чөнки укыганыбыз сүрәдә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Вазкуруллаһи кәсиран". Аллаһ Тәгалә әмер итә, боера. Шуның өчен бу Аллаһның боерыгы шул сәбәптән дә вазифа булып тора. Һәм дә ничек ки безнең намазыбыз ул миграҗ дип әйтсә пәйгамбәребез, намаз көненә биш тапкыр гына, Намаз белән зикерне чагыштырсак, намазга караганда зикер җиңелрәк, чөнки зикер вакытында, мәсәлән, тәхәрәт кирәкми. Кием пешрәнде икән кеше, мәсәлән, басуда анда, тракторда, тузан эчендә йөри, яки слесарь машина карый, мазутка баткан. Ул вакытта тәхәрәте бармы, юкмы, Кәрәхәт вакытымы намаз укырга яраймы, ярамыймы? Ул вакытта зикердә андый кагыйдәләр юк. Шуның өчен зиңгер, зикер ул җиңелрәк намазга караганда. Нинди генә булса вакытта, нинди генә хәлдә анда басып торасыңмы, утырып торасыңмы, нинди генә хәлдә булсаң бул, зикер кырга ярый. Намазда алай түгел. Намазда басырга кирәк. Аннары Бөгелергә кирәк, утырырга кирәк, басарга кирәк, тәхәрәт, кием, чиста, пакълык, җир урыны, намазлык, бар барсы да шарт, намаз шарты. Ә зикердә андый шартлар юк. Шуңа зикер җиңелрәк. Шуның өчен дә әйткәнебезчә намаз ул миграҗ булса, миграҗны хәтерлисез, Ул лифт дип әйтергә була, гуруч фигыленнән, ягъни күтәрелү. Ничек ки пәйгамбәрс күтәрелде күкләргә. Шуңа пәйгамбәр әйтте, намаз ул миграч. Ягъни без күккә күтәрелмәсәк тә, җәннәтне күрә алмасак та, ләкин намаз укысак, без пәйгамбәр кебек мигъраҗ кылган булабыз. Ләкин бу биш вакытка гына була. Кем биш вакыт намаз укый? Һәм дә зикерне алсак исә, зикер дә ул күңелнең мигъраҗы дип әйтелә. Күңел мигъраҗы. Ә зикерне кыларга була Кем рульдә, мәсәлән, йөри машинада, эше шундый, мәсәлән, ул водительме, таксимы, кемме, ул вакытта беркем тыймый, аның теленә зикер кылмаска дип беркем тыймый. Тотасың рульне, йөрисең, Аллах, Аллах, Аллах дип йөрисең. Сутка бие такса үтәсеңме, 7 сәгатьме, 10 сәгатьме, 15 сәгатьме. Беркем дә әйтми, ни өчен син зикер кыласың, хәтта кешене ишетмәскә мөмкин. Ул да бу зикерне кыла ала, монда бик җеп-җиңел. Шуның өчен зикер ул көңелнең мигражы булса, телнең дә ул була бүгенге көндә киң таралган сүз вирт. Аны инде кем тарикатта булган, ул хәзер бүгенге көндә киң тарала. Ничек әйтәләр, кем өлгерә вакыт белән барыгы, Прогресска шул өлгерә, кем өлгерми инде, шул торып кала. Ләкин бу да яңалык түгел, бу да элекке вакытларда бар иде. Башкалага барып карасагыз, Уфага, төп мәчеттә, Җәмигъ мәчет, Тукай мәчетендә, аның исеме дә Тукай түгел, ә Абдулкадир Җәйләни мәчете дип атала. Кем укый, тырыша, Халык кына әйтә Тукай мәчете дип, чөнки Тукай урамында. Ә гомумән карасак, ул мәчет борынгы мәчет, бик изге. Исеме дә Абдулкадир Җәйләни исемендәге мәчет. Дубльгисны ачсагыз, анда да шулай языла. Даже дубльгис, даже, даже дубль, дубльгис белә аны. Һәм нәрсә әйтәсем килә бу мәчет хакында, мәчеткә кергән арада уң якта бар Зәйнулла ишанның улы. Һәм дә анда язылган, гарәпчә язылган, Нәкшбәнди дип язылган. Ә тәрҗемәсендә ул сүз юк. Шуның өчен кем укый белә, аңлый, бу өлкә, бу бу ватан ул тарикатта булган изге суфи Мөселман тирән гыйлемле булган кешеләрнең өлкәсен аңлый. Кем инде укый белми, кем тарикат ул бидгат ди, кем суфиларны гөнаһ дип әйткән кешеләргә инде аларга бер сүз дә әйтергә кирәк юк. Ләкин бу хак. Бүгенге көндә Зәйнулла Ишан дигән зур, бөек галим, суфи, муршид булган ул. Торойск, Челябинск якларында, ә ул исә безнең өлкәдә. Димәк, нәтиҗә нинди? Безнең өлкә шушы зикер кылган тарикат кешеләренә булган өлкә иде. Шуның өчен бу кайта, бүгенге көндә кайта. Кем инде өлгерә, шул өлгерә. Нәрсәгә өлгерә, бераздан аңларсыз. Һәм дә бүгенге зикер хакында сүз алып баруыбыз, ул да булса иң төп, иң, иң мөһим булган тема. Чөнки алсак бүгенге көндә гаиләне ир хатынга кычкыра, хатын иргә кычкыра, аннар әйтә, немә кычкырасың, мин ишетәм саңгыра түгел дип. Чынлыкта да ул ишетә, кырында тора бит. Колагы ишетә, ләкин барыбер кычкыра. Нигә? Аллаһ күңелендә юк. Күңеле ишетми, колагы тем более. Әйтә бит, күңел күзе күрмәсә, маңгай күзе нәрсә кирәк. Ләкин бу мәкалә тик күзгә генә бәйле. Ә кемнең ишеткәне бар? Күңел колагы ишетмәсә, бу колак тишеге. Андый әйткәннәр юк, ләкин бу да шундый булырга тиеш. Күңелнең дә колагы бар. Күзе дә бар, ә халыкта нәрсә әйтәләр, күңел күзе күрмәсә, ә күңел колагы дип ишеткән юк кем алай сөйләшә. Ә ишеткәнегез бармы? Күңел теле сөйләшмәсә, бу тел агач ботагы дип. Анда әйтмиләр, ләкин ул да дөрес. Күңелнең бар, күңелнең бар һәм теле, һәм күзе, һәм колагы. Ул күңел. Ул һәм ишетә, һәм сөйләшә, Һәм дә күрә. Тик халыкта гына инде ни өч- ни өчендер калган күз генә. Күңел күзе күрмәсә. Шуның өчен нәрсә әйтәсем килә? Нинди генә теманы алсак та, гаилә темасымы, аннары ризык темасын алыйкмы, бөтенесендә дә бер генә тема булачак. Аллаһ йөрәктә бармы, юкмы? Аллаһ йөрәктә булса, ризык та була, тегесе дә кычкырмый, монысы да ишетә. Һәм дә башка мәсьәлә калмый. Бер генә тема. Күңелдә Аллаһ бармы, юкмы? Шуның өчен ничек ки бүгенге сөгәндә осталар кем җәй, җәй арасында төзү белән шөгыльләнә, билгеле рәвештә агачны да, шул ук ташны да башта төзеп бетергәч нәрсә эшлиләр? Грунтовка ясыйлар. Ясамасаң, йә су керә, йә краскасы күп эчә, дип, акыллы кеше олив сөртә, грунтовка сөртә. Агачка да, тимергә дә беренчедән әзерәк краска китә, икенчедән ул бозылмый, озакка чыдый. Әгәр аны кеше эшләмәсә, ул вакытта тимер дә шери, шер алдан башта тутыга, аннары тутыгы килеп төшә башлый, слой-слой, аннары агачта шери бозыла. Шулай да кешенең күңеле, йөрәге. Әгәр аны грунтовка ясамасаң, краска белән буямасаң, буяу булмаса, ул вакытта ничек ки агач Фәрештәләргә, пәйгамбәрләргә, китапларга гафу ит дигән сүз килә. Кемнең акылы бар, ул уйлый. Бу Бакара сүрәсе бу аят нәрсә хакында? Иман шартлары хакында. Ничек ки без беренче сыйныфтан өйрәтәбез, Әмәнту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи дип. Кабек шайтан ул Коранда юк дип әйтә. Бу Коранда бар, Бакара сүрәсен ачсагыз анда бар. Бәлки дә күренәдер шигырь формасында. Ләкин Бакара сүрәсендә бар бу иманның шартлары. Аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи дип алты шарт килә. Алты шарт бармы? Иман бар. Алты шартның берсе юк, иман юк. Бу беренче сыйныфта өйрәтелгән Кызык сүз, гуфра нәкә. Мәгънәсе ничек? Мөселманнар шандыр Аллаһ Тәгаләгә, пәйгамбәрләргә, фәрештәләргә, пәйгамбәрләргә, китапларга һәм нәрсә килә? Гафу ит. Сорау туа. Бер җөмлә эчендә, бер җөмлә. Бер җөмлә эчендә килә Шартлар, иманның шартлары килә-килә дә, ахырда гафу ит. Сорау туа, бу, бу гафу ит ни өчен иманның шартларына килеп керде? Һәм галимнәр әйтәләр, бу галимнәрнең фикере, ләкин бик бик дөрес фикер, чөнки алар таяналар пәйгамбәрнең хәдисләренә һәм әйтәләр. Шушы гафу үтенү иманның нәтиҗәсе дип әйтә галимнәр. Ягъни кем һәрвакыт истигъфар кылса, иң әүвәл нәрсә әйттек, зикр кыла дип әйттек. Зикр кылгач та, димәк ки, әүвәл савап, ахырда да нәрсә, зикр, зикр вакытында истигъфар кылгач, аңлашыла ки, аның Иманының нәрсәсе бар? Нәтиҗәсе, җимеше. Ничек кеше җәй буе тырыша, йорт төзиме, ул да көтә бер җимеш, төзеп бетер, төзеп бетергәнен көтә. Кемдер басуда, кырда эшли, агач белән алма утыртамы, анда чияме, карлыган, карагат утыртамы. Ул көз көне көтә җимешен. Кемдер карбыз утырта, кавын утырта. Ләкин андый кеше юк та, кем тырыш, тырыш, тырышты, тырышты, тырышты да, ә көз көне басуга чыкмады. Яз көне күпме тырышты, чубытады, бәрәңгене күмде, ә көз көне алырга бармады. Андый кеше юк та, шулай бит. Чөнки аның бөтен тырышканы булды шушы ризыкны алыр өчен, нәтиҗәне алыр өчен. Бәрәңге утыртты, Күп кеше хәзер инде бик сирәк, ләкин элек берәм-берәм кортларын җыялар ие. Кайбер кеше агулый рәхәтләнеп, милочиц итмим ди, ул да аның эше инде, ул да ихтиярлы үз көчендә. Кемдер аны агуламыйча үзе ашый аны, кайгыра, җыя кортны, шулай бит. Анар бәрәңгене ашый, шатланып, сөенеп. Шуның өчен без, мөселман икән без, Димәк ки, безнең булырга тиешме максат, нәтиҗәне алырга юкмы? Безнең булырга тиешме фикер, җимеш алырга юкмы? Әлбәттә, бар. Ләкин ул иманның җимеше нәрсә? Истигъфар. Димәк ки, нәтиҗә нинди? Кем еш Аллаһтан гафу үтенсә, димәк ки, ул еш урожай ала. Җимеш. Кем дә сирәк-мирәк истигъфар кылса, ә, бигрәк тә әйтсә, мин тәүбә кылмыйм, чөнки минем гөнаһым юк дисә, димәк, юл нәрсәгә охшады? Кем җәй буе тырышты, тырышты, тырышты да, бәрәңге, суган, кишер утыртты да, көз көне әйдә бергә барабыз, җимеш җырга ул әйтә, мин бармыйм, миңа кирәкми ди. Шуңа охшаган була кеше. Чөнки истигъфар нәрсә җимеш. Мин беләм, син ММСка барасыз, сез бит гөнаһлы дип әйтә. Без җимеш артыннан барабыз, җимеш. Истифа ул җимеш. Шуның өчен беренче зикер ул да булса истифар. Һәм дә пәйгамбәр дә моны Әлбәттә әйтә, пәйгамбәр сүзеннән. Гади галимнәр сүзе түгел. Гади дә түгел инде, галимнәр ул, көчле галимнәр. Пәйгамбәр үзе әйтә, һәр нәрсәнең бар чарасы, чырайы, даруы, йөрәкләрнең дә даруы ул зикер дип әйтә. Аллаһ Тәгаләнең газабыннан зикер Кебек, коткаручы һичбер нәрсә юк, дип әйтә. Нәрсәйтә пәйгамбәр Аллаһның газабыннан коткаручы. Һичбер нәрсә юк, зикер кебек. Һичбер нәрсә юк. Бүгенге көндә Аллаһның газабы бик көчле. Сез сырда беләсез, телевизор караганда бүгенге көндәге кебек 24 сәгать ДТП, ЧП дигән әйберне күрсәтмиләр, мин хәтерлим аны бик әйбәт. Бары мире животных Дроздов белән, бары шундый күңелле телевизор ачсаң күңелле иде. Хәзер ачасың ДТП дигән отдельный бер канал, ЧП дигән отдельный бер канал. Шундый бер уй килә ки, андагы кешеләр шуны тутыралар кешенең йөрәгенә. Ягъни ул күрсен 24 сәгать нәрсә дөньяда ДТП, ЧПдан башка бер әйбер дә юк. Ләкин тутыру аларның эше, ә мин әйтәсем килә, бөтен икенче эш. Бүгенге көндә чынлап та ДТП ЧП күп ки, чөнки аларның газабы. Алар теле ачулана. Кешенең тормышын күреп, иманын, гамәлен, аның әдәбен күреп, ачуланып нәрсә бирә, бәлә бирә. Кемгәдер ул бәләне бирми. Әз генә кала тәгәрмәче тишелергә, ул туктап өлгерә, ничек тә булса. Туктый, су ала анда, кибеткә керә, аннары карый, ә тегермәч тәгәрмәче тишек икән. Алла Тәгалә коткара, күңеленә сала. Күңеле нәрсә ишетте? Тукта. Ләкин улар үзенә аңламый әле, нәрсә миңа әйтә? Суга туктаган идем ди. Нигә? Хәзер бит су сатып алабыз. Чыгып карасам, ди, тәгәрмәч ди, чыгып ята ди. Ә тикшер, боковой порез. Шуңа күңеле дә ишетә ул, күңел дә күрә. Шуңа беренче зикер ул истигъфар. Шулай ук зикернең бар тагын берсе. Ул да булса Болай пәйгамбәр сүзе, пәйгамбәребез әйтә. Зикернең иң фазиләтлесе, иң югарысы, иң өстене булган ла илаһа иллаллаһ. Азакта һ хәрефе бар. Күп кеше ул һ хәрефен чыгармый. Аллы сүзе генә ишетелә. Монда да без ялкауланмыйча Гайрәтләнеп, тырышып ул хәрефне чыгарырга тиеш, чөнки бу Аллаһның исемендәге булган хәреф. Ла илаһа илляллаһ. Кем әйтә алмый, ул вакытта әйтергә тиеш ла илаһа илляллаһ. Һә булса да әйтсә, пәйгамбәргә иң югары шушы зикер дип әйтә. Доганың да иң фазиләтлесе ул да әйтә Әлхәмдүлилләһ дип әйтә пәйгамбәребез. Һәм дә әйтсәк, зикерне аңладык, истигъфарны да аңладык. Ла илаһ да иң югарысы икән. Сорау Кеше бит шундый гаҗәеп мәхлук, ул әйтә, файда бармы, файда. Файдасы да әйтә, әйтеп үтик файдасын. Беренче файдасын әйттек, күңел белән бәйле, йөрәк белән бәйле. Башка файдасы исә беренчедән, кем һәрвакыт зикер кыла, Аның фикере ап-ачык була. Кайбер кешенең фикере чуалган. Ничек кеше хәзер инде андый вакыйга юк. Әлеге закидушка ташлыйлар балык тотканда. Малай чуалып бетәдер итеге лескалары. Хәзер уңайлы барасың да и барасың спиннинг белән. Ләкин элек чуаладыр. Бүгенге көндә Габишның фикерләре бар, чуалып беткән. Нәрсә уйлар да белми, нәрсә эшләргә белми. Тегене дә эшләп карый, моны да эшләп карый. Нигә килеп чыкмый дип үзе буталып беткән. Ни өчен? Чөнки монда чуалган фикерләр, бөтенләй чуалып беткән. Кем зикр кылып йөри, зикр, зикр кешесе. Зикр кыла, астагфирулла, астагфирулла, альхамдулилла, альхамдулилла, ла илаха иллаллах дип йөри. Аның фикере ап-ачык була. Линейное мышление. Рухы һәрвакыт тыныч була. Бүгенге көнне карасагыз, кеше тегендә йөгерә, монда йөгерә. Бөтен әйбер дә бар, машинасы да бар, ризыгы да бар. Юк, миңа мебель алмаштыра кирәк ди. Бу уже 5 ел торды, искерде ди. Хәтта бер нәрсә эшләмәгән, мебель бар, бер нәрсә җитми. Нәрсәләр җитми, бар бер сикерә ыргый. Сорау бер генә, монда күңеле тыныч түгел. Аптырагач нәрсә әйтә? Килегез әле өйгә, өйдә тыныч түгел ди. Өйдә тып-тыныч, стена тора, лампочка тора, беркем селкенми, китап килеп төшми. Өй тыныч, күңеленә тыныч түгел. Ләкин ул аны аңлый алмый, чөнки фикер дә чуалган, рухы ач. Шуның өчен бу зикер кылучы һәм фикере ап-ачык була, һәм дә рухы тук була. Йөрәге, күңеле тып тыныч була. Бу төп мәсьәлә. Шулай ук Пәйгамбәр әйтә, Зикруллахтан башка, зикердән башка югары садака юк, дип әйтә. Кайбер кеше ярата садака бирергә. Бигрәк тә юлда йөргәндә. Тәзән ачып монда бирә, тегендә бирә, 100 сум, 50 сум садака. Ул шуның артыннан йөгереп, савап, савап ди. Ә иң югары садаканың савабы, иң югары садака пәйгамбәрдә зикер дип әйтә. Иң югары савап ул зикер. Һәм дә шулай ук сахабаларның берсе Әбу Сәид радиллаһу әйтә. Пәйгамбәребездән ишеткән, Пәйгамбәрбез әйткән, Кыямәт көнендә Аллаһ каршында дәрәҗә игътибары белән иң югары, югары дәрәҗәдә фазиләтле кем дип сорап бирәләр пәйгамбәребезгә. Пәйгамбәребез дә әйтә, кем Аллаһ Тәгаләне күп искә алган ирме, хатынмы, шул булыр дип әйтә. Бәлки мәчеттә андый кеше юктыр, ләкин дөньяга чыксагыз, һәрбер кешенең бер фикере бар. Карьерный рост. Менергә югарыга, югарыга. Чөнки чем больше кресло, тем больше прав и положение. Нәрсәдер прерогатива. Ә монда мөселманнарның төп мәсьәлә ул Аллаһ каршында. Нинди дәрәҗәгә ирешергә? Иң югары. Аллаһ каршында. Бу корыстная цельме? Юк. Бу бит Аллаһ каршында, кеше каршында түгел. Аллаһ каршында иң югары дәрәҗә кем Аллаһны зикер кыла дип әйтә пәйгамбәребез. Һәм сорау дәвам ителә. Аллаһ юлында бер кеше вафат итсә, сугыша. Яшьләр арасында шундый бик киң таралган. Хәзер җиһад дип бөтен яшьләр шунда чыгып китә. Һәм пәйгамбәрбез шушы хакта да әйтә. Пәйгамбәрбез әйтә: Шаят кылыч белән кәферләр белән сугышкан. Мөшрикләр арасында җиңгән, кылычы хәтта сынган, канга баткан, буялып беткән. Ахырда да дошман аңа сугып, Вафат итсә, шаһит булса, да. Аллаһ Тәгалә зикр иткән кеше өстенрәк дип әйтә. Бар бер өстенрәк. Шаһит никадәр сугышса, мин дип бисмилла әйттереп, Аллаһ акбар дип кылыч белән барса да, нәрсә әйтә? Аныкы болай, ә зикер кылыныкы югарырак, тагын да югары, зикер кылучы югарырак. Шуңа сорау туа, җихадка барырга максат савап алыргамы, бәлки башка максатмы? Кемнең максаты булса савап, зикер кылсын. Зикер кылсын, әгәр тели икән савап алырга. Иң зур савап, шаһиттан да зуррак ул, нәрсә әйтә? Зикер. Әгәр дә кеше моны ишеткәч тә әйтсә, мин барыбер җиһадка барасым килә дисә, димәк ки, сорау монда, димәк аңа савап кирәк, димәк аңа башка бер кирәк. Димәк ки, аның нәфсе уйный, ә ул аны сизми дә. Һәм дә инде шуның белән шушы җимга көнендә иң югары көн Нәтиҗә ул тик җәннәт, дип әйтә. Инде Аллаһ Тәгалә безгә шушы дәрәҗәне бирсен, шушы нәтиҗәгә ирешергә насыйп итсен һәм дә пәйгамбәргә Аллаһ Тәгаләнең Аллаһ Тәгаләгә сөекле кыл, пәйгамбәргә дә сөекле өммәт кылсын. Раббана атина фид дөнья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабаннар. Аллаһу акбар.